amani nanga sinigutse kwenda ubwembe sinigutse igihugu igihumeka sinasorekeye gusorora abasha muganga batari umurapfumba abasha ewe burundu ndukunda uri igihugu cifashe kugira ndugu cemetse mu ruharamba igihugu cifashe kuko abana wibarutse kugira ndugu cemetse mu ruharamba